Selamlar arkadaşlar, mühürler ve dengelere hoş geldiniz. Aa, her şeyden öncesinde başımızda çok büyük bir deprem felaketi geldi ve geçti. Aa, buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım herkes yapması gerekeni en doğru şekilde yapıyordur. Yardımlarını, manevi yardımlarını, dualarını. Yani herkes elinden gelenin en iyisini bu zor günlerde umarım yaparlar arkadaşlar. Ee, şimdi biz de bugünkü temamız Hogwarts Legacy'ye geçeceğiz arkadaşlar. Devam et acı. Arkadaşlar burada Türkçe ama yapay zekadan <laughs> biraz terslik olursa şey olursa kusura bakmayınız. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na 5. sınıf öğrencisi olarak kabul edildiğinizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Dönem 1 Eylül'de başlıyor sizin için. Ön malzemeler toplandı ve kaleye olan yolculuğunuzda size eşlik edecek. Bildiğiniz gibi reşit olmayan büyücüler makul kısıtlamasına ilişkin kararname 17 yaşından küçüklerin okul dışında büyü yapmasını yasaklanmaktadır. Bununla birlikte benzersiz koşullarınız nedeniyle bakanlık Profesör e, Elizar Figg'in dönem başlangıcı ziyafeti ve seçme töreni için size Londra'da şatoya kadar eşlik etmeden önce büyü becerilerinizi geliştirmenize yardım etmenize izin vermeyi nezaketle kabul etti. <laughs> Tamamdır. Kendimizi yapacağız dedik. O yüzden hiç öyle havalı bir tip yapmaya çalışmayacağım abi. Kendime en yakın tipi geliştirmekle başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere karakterimiz de hazır ve yolculuğumuza başlayalım. Haydi bismillah. Çok heyecanlıyım. Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Tabii şu arkadaşlar kabul edin. Karakter yani. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. <laughs> Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. <laughs> Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. <laughs> it's been much too long. When I received your owl, I must uh, say I... Best not speak here, Eleazar. Dinleyenler olabilir oh, of arkadaşlar. Course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Maçlar keyfine Would duruyor lan. Film izliyormuşum Pile of rocks. Neye baktı o adam? Ay. elektrik tadı şu anda buram buram akıyor abi. Bu arada arkadaşlar oyunu animeci oynatamasında yapmak istiyordum ancak maalesef Japonca dublaj ve Türkçe adresini bir araya denk getiremedim. Maalesef. Gurnal Ya umarım bu arada hikaye şu fantastik canavarlar kafası kötü değildir yani. Orta bölgemiz. Biz bu Abi şu simge çok güzel ya. Çok güzel geliyor. Bu arada sesim biraz zor geliyor. Fark ediyorum. Onu ayarlayacağım. Bir ara verebilirsek yayına. Glad I caught you before you left for Scotland. <laughs> Just barely. <laughs> and who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as oh, the other fifth years have been honing their magical skills for four years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. <laughs> Have you <laughs> seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? <sighs> She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eliazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume... That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Oh. Oo. Enteresan güçlerimiz var arkadaşlar. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Alanı avradını derler buna. Ejderha girdi. güzel giriş yaptı oyun. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiganweld potion. That stuff will right you in a second. İyileşmek için aşağı. Güzel. <laughs> ya lan sanki seçeneğimiz var ha hemen bir tuş koymuşlar oraya. Bak oyuna giriyorsun yavaş yavaş demek için. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Ay Gizem'in içine çekindim bu arada. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ha, dokunduğumuz için bizi buraya getirdi. Lan be. Tam bildiğimiz klasik Harry Potter hikayeleri gibi. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Taşımak için de ne ya? Uuu, oyunun görüntüleri muazzam duruyor arkadaşlar. Bu arada olabildiğince az goy goy yapacağım arkadaşlar. Sizlerin de keyfinizi bozmak istemem. Oyundan alacağınız sinematik keyfin için etmek istemem daha doğrusu. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, eh? oh I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Her şey çok iyi lan. Mind Şimenlere şöyle bir şey de biliyor muyum diye bakmak istedim arkadaşlar. Basabiliyor muyum, edebiliyor muyum? Where do you suppose your wife got the key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Oh, içimden geçtin abi. Neyse ki büyücüyüz. But Büyücüler büyücülerin arada içinden geçer arkadaşlar. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Abiler bu arada joystickle oynamanın verdiği az güzel. Sadece etrafa So Is that ice? It's not cold enough no, here. Not... It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Bu kulaç RT. Tamam gerçek RT'ye dokun. Vaa wow, güzel. Excellent. Excellent. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şimdi karakter biraz okula geç başlamış ama kabiliyetli bir karakter anladığımız gibi. Aa tipi uymuyor mu? Yani bunun filmi çıkılsa şöyle bir tip olmalı abi kesinlikle bence ana karakter. Ya bu arada şey eleştirisini yapmak istiyorum. Ya bu Harry Potter filmlerinde büyücüler hep abi cadı, kıyafetleri, büyücü kıyafetleri, şunları bunları giyiyorlar Çok alışmıştı gözüm. Burada hep böyle bir beyefendi gibi giyiniyorlar ya biraz rahatsız ediyor. Bu biraz da Fantastic Beasts'le beraber başladı galiba. Biraz daha böyle büyücü büyücü kokan kıyafetler görmek istiyorum. Umarım Hogwarts'ın içinde o tarz şeylere çok rastlamayız. Yani beni çünkü Fantastic Beasts'te bu çok rahatsız etmişti. Yani Harry Potter'ın filmlerinde eee bir sokağa bile girdiğinizde herkes böyle cadı, büyücü gibi gözükürken Fantastic Beast'te herkes muggle gözüküyordu yani. R mı? hedef seçiyor. Tamam tamam. Lan pardon profesör ama kaydık. That was a bit rougher than I'd expected. Kırmızı büyü sallıyorum. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Ya Rıdvan başarılıdır bu işte kardeşim. Ah, up there. Ah, up there. Ya bu arada We're tüm close now. çömlekleri de kırıyoruz. Bu arada ben şey yapardım. Kırma bunları delil olabilir, bir şey olabilir, ifade ediyor olabilir diye falan NPC'ye kesinlikle bir diyalog ekletirdim abi. Oyun içerisinde olsam. Wow. Steady yourself. Reparo. Reparo. Arkadaşlar belli yerler biraz sıkılıyor. Evet farkındayım ama yani elden ne gelir? It's a mural of some kind. Hadi canım. Hmm. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Merlin lava. Merlin gibi duruyor. Hmm. Professor, this statue... This may have been his home. Ancient magic. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor, Professor Fig! İyi içeride. Aa. Profesör siz de gelin de öyle devam edelim. <laughs> Please. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Oh, There's that glow again, like the glow on the portkey container. Büyüyle etkileşim kur. Tamam. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Ahem. Aga It can't be. Goblin'in bir ölmediği kalmış bu arada. Uh, just a moment. Ay sinema çok keyifli. <laughs> Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. <clears throat> Precisely. The key? Hmm? Your wife's port key. Oh, yes, of course. This way, then. This way, that. Karakter de kendimi görebiliyorum. Ama banka burası. Neden stay close yani? After you. After you. Tamam. Aga hala sinematikte de oynamaya çalışıyorum bu arada arada. Aa çok keyifli. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. <laughs> Biraz daha güvenlik önlemi olsa iyi olurmuş sanki. How many vaults are there in Great Vaults? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Ya, private entrances to the bank common at Green They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Abi çok iyi duruyor ya. Vault number. Vault 12. momentous day. Hmm. On you, Wayne. Aga adam bir ana avrat sövmediği kaldı. Aga şu karaktere sakal eklesek benim bu arada. Professor, hmm? the armband that God was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. bir şey var anlayacağımız onda. bildiğime inanamıyorum neyse. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Until today. Yani illa ki bir gün açılacaktı. Vault 12. Thank you for your help. şöhret. I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Hmm, Revelio perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. Revelio. There. I saw something. Move a bit closer and try Ama again. Bunu hepimiz oraya girmeden önce gördük. Büyüsüz de zaten oraya gidecektik büyük bir ihtimalle. Şuralarda başka bir şey var mı? Bir merak et. Başka hiçbir şey yok. Kupalar var ya altın sana pahalıdır ha. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Tamam hadi lead the way yapayım sana. Lumos! Lumos! This is no ordinary vault. Arkadaşlar bu. Bunu yapmasaydım olmayacaktı. Ah! earn our way out of here. What do you mean earn our way out? Do you think this is some sort nice. of test? I do. Arada abi bunu da what Büyücülük böyle öğrenilir. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ya bu arada Uzaklaşma desen de uzaklaşmam bu arada zaten. Uzaklaş desen de uzaklaşmam. Yanlış söyledim korkudan. <laughs> ya şöyle bir yerde senseyler terk edilmez yani. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are Whoa. you all right? Yes, sir. I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Hmm. Perhaps you should cast Lumos. Tamam hadi bir Lumat öğrenelim arkadaşlar. Ya o kadar yıl çalışmışız Lumat'ı mı öğrenmemişiz? Ya bunu farede 2 saniyede yaparsın. Ama joystick'le de zor değil yani. Acaba biraz zorlaştırsay mıymışım öyle? Şu anda kötü hissettim. Büyü sen, e, setinize otomatik olarak yerleştirilen asa aydınlatma büyüsü, lumosu, aldınız falan filan. Tamam devam. Revelio. Dur nasıl kullanıyoruz? RT tuşuna basılı tutun. Aa, tamam. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ah. Aga her şey tam büyücü gibi. control it, monsieur. ileriye giden yolu ortaya çıkarmak için inceleyin. Tamam, incelerim. Confrendo! Levioso! Bodego! Expulso! Vay, gerisi demek güzelmiş. Propulso! Expulso! Levioso! yanlış adama kilitlendi. Teşekkürler. Confringo. Lumos. Tamam, RT düğmesi sanırım. Heykelleri yok ettik, evet. Stay close! Lan, sense? Professor! Professor Fig! Sense, Professor, where are you? This Aha. isn't good. Where am I supposed to ya go? bu arada hiç good yani. Hiç good değil yani. What's happening? Wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Tamam daha iyi. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Ya hayır ya. Kardeşim getirmek istemiyorum Revelio. ki ben bunları. Bu ne? 52 büyücü parası çaldık arkadaşlar kasadan. Lumos. Ha üçünün de ortak olduğu noktaya gideceğim. Tamam tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar bazen düştüm. Bu arada random başka büyüler de atıyoruz. Nice. düşmanlara Stupify karşı saldırı saldırısıyla sersemletmek için Protector sırasında Y'ye basılı tutun. Aa basılı tutuyoruz. Tamamdır. Harika. Ulan o değil, o değil, o değil. Ben bir mosa basıp tutuyorum. Bossumuz gelsin hadi bakayım. Ya bu arada gerçek hayattaki ben of Neyse. Şu an çok korkuyordum. Arkadaşlar karanlık korkum var. Koşmak için basılı tut. Protego! Lumos. Revelio. Burası yanıyor. Ben buraya geçer. Bir value atalım. Aha büyücü parası. Dur profesör bekler. Büyücü parası <laughs> kaçabilir. Ben hmm. iki saattir orada sunak vardı ve görmedik mi? Ha, neyse. Oo hatıra herhalde. did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Anılar göreceğiz arkadaşlar. I wonder Umarım bize sadece eski bildiklerimiz dışında böyle yeni şeyler de gösterirler. Çok mutlu olurum. bak adam çok kolay yapıyor sanki bir değnek sallamasıyla. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot oh. will not oh. be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. Ya sorumluluk diyeceksin hemen ha. what you're seeing? The glow that surrounded them. Yes, sir. Yes, sir. Astonishing. Can I see? Traces of an ancient magic to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. <laughs> Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. uh, <coughs> sir, they have the key to the vault. <laughs> Choose your next words wisely. I... I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have one. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Hmm. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Adam bildiğin süper kahraman güçlerine sahip lan. Fine, sir. I'm just only him I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Ya bir goblin nasıl büyümüş? <laughs> it can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Abi bunlardan hemen sonra seçme töreni sanki biraz... Sanki biraz şey gibi abi. Zor gibi değil mi? Lan! Baykuş! Orada ne güzel bir geçiş! Ay bir şey söyleyeyim mi akar bu espriyi yakaladım. Ya ne olur şu trene giderken ki, binerken ki aşamaları da görsek biraz ya. Çok bir şey istiyorum bilmiyorum ama aga çok güzel bir girişti la. Sevgili arkadaşlar, e, Hogwarts'a kadar neredeyse ilerledik. Oyun biraz ileride inanılmaz bir kasıntıyla geldi abi. FPS 2'ye falan düştü büyük bir ihtimalle biraz benim sistemimle ilgili bir şey biraz daha rahatlatmam gerekiyor. Herhalde açık dünyaya gelince bir oyun kafayı yedi. Anlamadım. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bölümler gelmeye devam edecek. Oynadıkça yeni bölümleri çekeceğim. Öyleyse bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.